Hello, friends! Здравствуйте, друзья! Сегодня мы с вами продолжаем изучать английский язык вместе с Викой. Давайте вспомним, как мы здороваемся с помощью наших пальчиков. Все приготовили пальчики? Начинаем. Fingers, fingers, fingers. Hello, hello, hello. Fingers, fingers, fingers. Молодцы! На прошлом уроке что мы с вами научились делать? Спрашивать, как тебя зовут, и отвечать. Все верно. Ребята, я думаю, вы все помните, как будет по-английски «Как тебя зовут?» What is your name? И как мы на этот вопрос ответим? Ну-ка, хором все вместе – Еще раз вместе со мной. Три, четыре. My name is Вика. Каждый из вас вставил свое имя. Давайте еще раз мы послушаем, как вас зовут. Назовите свое имя. Три, четыре. My name is Антонина. Ой, my name is Вика. Отлично. Мы услышали, как каждого из вас зовут. Рада с вами познакомиться. Давайте вспомним, как мы в диалоге будем использовать наши слова. Hello. Hello. What is your name? My name is Барашек. Ты спрашивай. What is your name? My name is Teddy Bear. Bye. Bye. Вот такой диалог мы с вами уже умеем составлять. На прошлом уроке мы также с вами выучили песенку «Как тебя зовут?». Давайте вспомним ее, а также мы выучим сегодня новый куплет, который зовут «Меня зовут Лена». По-английски «My name is Helen». Итак, давайте все вместе прослушаем эту песенку. What is your name? Язычок между зубками. К зубкам поставили язычок? That's. That's. That's. That's my name. Еще раз. That's my name. That's my name. Еще раз. That's my name. Давайте все вместе хором споем. Три, четыре. What is your name? What is your name? Now tell me, please. What is your name? My name is Vika. Вы здесь можете вставлять свои имена. My name is Vika. My name is Vika. That's my name. Отлично! У всех хорошо получилось. Я думаю, у вас тоже получилось. Сегодня на уроке мы начнем изучать буковки и слова, которые начинаются с этих букв. Итак, посмотрите на экран. Это первая буква алфавита. Она называется Эй. Повторяем за мной. Эй. Once again. Еще раз. Эй. Эй. Яблоко по-английски будет apple. Yes. Now repeat after me. Теперь повторяем за мной. Apple. Apple. Once again. Еще раз. Apple. apple. And once again. Еще раз. Apple. apple. Повтори. Apple. Отлично. Apple – это яблоко. Мы сейчас с вами выучим стихотворение, которое начинается с данной буковки. Слушайте меня внимательно. В нашу дверь стучатся. Кто там? Буква A и осень – autumn. Каждому, чтоб грустным не был, дарят яблоко – an apple. Now repeat after me. Теперь повторяем за мной. В нашу Наша дверь стучаться. стучаться. В Нашу дверь стучаться. Кто там? Кто там? Буква Эй. Буква Эй. И осень Отом. И осень Отом. Каждому, чтоб грустным не был. Да, каждому чтоб грустно не было. Дарит яблоко an apple. Дай мне яблоко, an apple. Давайте хором расскажем вместе. Итак, в нашу дверь э, стучатся. Кто там? там? Буква A. И осень. Autumn. Каждому, э, чтоб э, грустным не был, дарит яблоко. An apple. Теперь Вика попробует рассказать сама и вы рассказываете вместе с ней. В нашу, дверь стучит кто там? Буква Эй. И осень. осень. Каждому, чтоб грустным. Не был, дарят яблоко, Все верно. Ребята, я думаю, у вас тоже замечательно получилось запомнить стихотворение. А мы с вами еще раз повторяем. Какую буковку мы сегодня выучили? Какая это буковка? А. Эй. Эй. Буква Эй. С нее начинается слово яблоко, как яблоко. Apple. А осень? Autumn. Autumn. Итак, еще раз. Яблоко. Apple. Осень. Autumn. Autumn. У нас сегодня, сейчас время суток утро, и я хочу, чтобы мы с вами научились говорить «доброе утро». Как по-английски будет «доброе утро»? Good. Good night. Good morning. Давайте выучим стихотворение, которое начинает, называется «Доброе утро». Listen to me. Слушаем меня. Good morning, good morning, good morning to you. Good morning, good morning. I'm glad to see you. Repeat after me. Повторяем за мной. Good morning. Good morning. Good morning. Good morning. Good morning. Good morning. Good morning to you. Good morning to you. Good morning. Good morning. Good morning. Good morning. Good morning. Good morning. I am glad. I'm glad you see you. I am glad. там вместе расскажем это стихотворение и пожелаем друг другу доброго утра. Три, четыре. Good morning, good morning, good morning to you. Good morning, good morning, I'm glad to see you. Отлично. Что на уроке сегодня нового мы выучили? Буковки. Какую буковку мы выучили сегодня на уроке? Как она называется? Буква? Буковка. Эй. Эй. Какие слова мы знаем на эту букву? Осень, яблоко. Как по-английски яблоко? Apple. А осень? Autumn. Autumn. Если вам понравилось наше видео, ставьте класс. А, лайк. Like. Подписывайтесь на наш канал. Следите за новыми видео, изучайте английский вместе с нами. До скорых встреч! Bye-bye!